olov tekkan narsa bilan og'iz ochish mumkin emas deyishadi shu to'g'rimi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah olov tekkan narsa bilan og'iz ochish mumkin emas degan masala dinimizda shariatda fiqhda biror joyda zikr qilinmagan chunki e, bu e, afzal bilan afzal emas masalasini orasidagi gap ya'ni bir odam ro'zador bo'lsa ro'zador odam nima bilan og'zini ochsa yaxshi bo'ladi afzal bo'ladi degan savol bor ro'zador odam imkoni bo'lsa xurmo bilan og'zini ochishligi afzal bo'ladi xurmo bilan og'zini ochishligi afzal bo'ladi yoki zamzam kabi suvlar bilan og'zini ochsa bo'laveradi xurmo topmagan odam bu durust bo'laveradi lekin buni ham uni ham topmagan odam xohlagan narsasi bilan istagan narsasi bilan og'zini ochaveradi bir e, arab she'rida bir she'r bor futuru tamri sunna rasulullohi sanna rahimallohu mraan yuhalli biha sunna e, sinna deganlar e, xurmoning xurmo bilan og'iz ochishlik sunnatdir rasululloh alayhissalom bu sunnatni o'zlari joriy qilganlar alloh taolo bu xurmo bilan og'iz ochib og'zini ziynatlagan odamni o'zi marhamatiga rahmatiga chulg'asin degan bir e, she'r bor mana shu ma'noda demak sunnat bo'ladi demak xulosa e, eng afzali xurmo yoki suv bilan ochish buni topolmasa xohlagan narsasi bilan ochsa durust bo'laveradi allohu alam bissavob